DTV. Make things happen. Aha. Mnyani wanje iwe ochari yari chinana munana katonyeza zero ruchiga radio usibirota onogambota. Mbena hati indi urumanyika Dickson ahariyaga majingo kandi obutosha goku tutunga tutwire kugira umugisha ubwo kutayisaba apadiri ah, hapa medicine zikeya mwenu hati yaha yahandi nabaha kandi batwikira ukuntu byarenze munonga mbwenu ntarukushasha akaire kaboreka mpereze umugisha dr padiri otweyanjure rero na mutayi watweyanjure turebe ko turatandike ok okay mwebana munonga abahurikiza ba programme egi manya amagara gawe mm so tujya abapadiri hapo medicine twagaruka muri yakashoshoreke kamanya amagaragara iyo no ka kire radio ka radio tushome ikikure bana n'amagara gito kandi bizo batini janye mu mwakireba abari mu studio nawe kurata na Raiva TV ah yo umushaho mutendeke munonga munonga na uh, oh, nawe naje kuye jura deni tugumize muna programu elizoba topic elizoba no kushomesa hari minenda abakazi mgeni mwashuba mwatunga obuyambi munonga because nomushaho nareeta nomukugu munonga nk'abantu bakorotana na whatsapp ebitu batugamba whatsapp nomushaho mukugu munonga murikureebana n'endwara z'abakazi mm. so nanisha badokita ko omugisha ogu oyanjure abawulikiza tutandike puroguramu omu bwijwire iyo bari munonga omutebeganiso wa puroguramu iyo bari munonga omushaho mugyenzi wangye mwe bari munonga abahurikizi abarungi abarukiga fm kandi kanyakagamba n'umushaho wawe isatugija w'abinji wa munyango wa ruteda laboratory and herbal medicine kandi nanyenija kwegita aha porogaramu y'irizoba ahabweshonga kugira ngu ruteda herbal medicine hati kandi neguzibwa omu mafamasi goona kandi na mugyenzi wanje wunija nawe n'omwe ari kutibuza kiri nawe no kubaka kasango emibazi yo akubire ndaho mwe naba ntariho no hmm. noija kuza no dishanga okay so mwewe tukutandika na na topic eri zoba hmm. okutwajigambo wewe romwe mrutada so itwa tumanye kugamba rutada naba twinjira mu rutada so eri zoba abapatira hapa medicines bataesa omushamutendeke rutada turutugamba ahari nyinenda nyinenda niki nyinanda n'ekiweka ky'omunda nk'okuta kikwatunda nyinanda n'ekiweka ky'omunda ky'abakazi mm. aza kingi kikuvunaanizibwa ebirikureebana n'aha mukazi byona oba okutwara oba okuzaara n'okuteganiza bagona ebitukweta emyanya y'ekihama nyinenda nyinenda n'ekiweka ky'omunda ky'omukazi ekiweka eh, oh, oh, ky'omukazi kyona female reproductive system era ebicoka bibiri ekyomunda na nekyaheeru so tuyinza okugamba acho akyomunda mm. tondo cyo munda kubiza munda aho mwana icyaro cyo mwana arakuza mu omunda naho amahuri garukuruga mugano nyina twafunza e eh, nebichweka bitwakwetanika bishatu byamana mm. hariho ovary narubushaho bw'amahuru bwamo amahuri yes hakaba n'utwata Fallopian tubes nari inshekezo zuku ziri kare ngabo zikwegura amahuri kugatwara umurinyi nenda uterasi nari wumbu general mm. akariyo mwana yakurira so sisiteme yacu niyo turi kuza kureba hano hari izira ki ubuzibu ubu butari bumwe na bumwe nuko hatazanye nenda kuko bamwe barwa bari kubimanya so kuko nakigamba fallopian tubes nezo nsheke ezigurwa mu bushaho bw'amahuri zikatwara ihuri after ukwezi inyuma y'ukwezi ubwirwa ovulation bikagenda rikaza umuri nyinenda ahurije ku mitingi ki n'ihuri ryo mushija ah. ovariyo n'ubushaho bw'amahuri garukuba mu ntare ahubwo kuruga niyo reproducinga amahuri gona go mukazi agarigira umumagarage gona yes. so cyuguhurikana ngo ovaries zagira ubuzibu nari mu murizo abakazi bine ovaries ibiri hmm. ya buryo nane ya musho mm. cyo kimwe nanesha cyo fallopian tubes no gari ya muri kwatana cyo gari ukaringa ihoro bya rwo musaidi ya musho nero kwaringa ya rwo musaidi ya buryo yes so ejo cyo karero kandi cyo over inteje kamubiri ezabakazi tubakwita progesterone and estrogen aze kuvunarizwa na bwenu so ibyo uzagana ura ibyo kuterana feelings nari okutebekana kwa nyinenda generally okutwariza hamwe okurekurwa kwihura ibyarekurwa biri kumanyisa ngu entegeka mubiri ezestrogene na progesterone iza zijya higura umunongo bwire bwa ovulation ah. so ovulation kakumara kubaho nemara igaruka igenda negendere kugaruka iri kugaruka hasi nomare omukazi omwana w'omwiki karwa nazarwa ataka ekyobwire bwokura naaba ayine amahondo arikuboneka barirwa rwagati ya miliyoni imwe na miliyoni eshatu yakirya umwana muto so kandi kuri yakubwire bwo kumera amabere bwo gutandika kubona ko umugezi uko yakura amahoro ahubwo hasigaramo imitwaro ashatu ah. yoga kandi aho muri yajya imitwaro ashatu utakajya wiyona kandi gizara hari umuntu ukwiburira umwe gushora hari unagara gushora gafabusha so agarupa kari active umagara gagona gari mu ryegensi n'amahoro rwagati ya bishatu 300 and 400 aguma urubuga rugama abana mwemwe kiramanyisanga omukazi butonde gwokubuli mm. amahulige gabazirwe garamanywa ah. nagonigaenigacendera kandi okugajena nigira nago nikomanigatakwingana eh. nari okukura okukura kwago ah. yabacogamba ngo ekirungi zara kirikare okija omusigazi nakija empangari igora zara abana bari shapu bine na mani eh? wo kujana kuri umwana w'umuzabukuru umwana ah. arebeka niwe <laughs> eh. so nitugenda tutunga ebizibu eh, bitari bimwe na bimwe by'abatakwari babuza ariko kwatagana na nyinende ah. so omugasho kwa nyinenda koko bakukigamba nari kungi bakukimanya ekya munonga munonga n'okutwara nari niho omwana arikukurira iso tsinazakugamba process yomwana gwari kukura so kutwara nje nigamba ari nyinenda omugasho gwayo munonga nokureba ngu omwana niho yakurira after ovulation hamara kuba fertilization ihuri niho rukuza akaruryagurira hmm. so aho tugenda tukureba ebizibu biri kugenda nibikwata ki bikwata aha kukura kw'ogwo mwana nari entegeka mu kuzagira nizicyankarana nizicyankarana bikaba bibi hmm. aha hati nk'ekizibu ekyakwata ari nyinenda niki rero cyakutegani cyakurita eh, mu kazi yateganise bwa umuri nyenda ye niki ibyo twaza kurebaho icyo kubanza ari byo infections kibisa ngari turebe ko twagambira ubugire tugamba ari STIs sexual transmitted diseases hmm. eh so nabyo biriho ariho cyo kubanza nkenzi ku nari za candida ziri kwata umuri umuriye nyanya cyama nabintu bya affectinga ari nyenda uh, habaho za syphilis haba izi ngwara zona mwagenera kuko nazigamba STIs STDs ha nebihoya zona Eh. <laughs> hey. hey. hariho naza tukomoniyazi se jeri kureta ba bashora amizi mabi agari kushona amate gafiri uh. izo infection ziri kureta zikaafektinga zika nyinenda yes. ikaya e kutungamu ubuzima uh. hey. Eh. so ni bire twakire eki kureta kingi nitu hari bitu kureta pid pelvic inflammatory diseases so ibyo bizo kutunda hakanya dr mukugo mushaho naza kutugambiraho nabwo no mukongera rya byuno ni ingamba because no mukugama ziri myaka mingi muronga so doctor nza kukubuza wakache gwa mugani na utakumanya nkarukiga maybe no shabingi chokana gore bakumanya because uh, kabari yona kigezi yona gore za hamu hmm. ndi kumanya because no shoma ziri myaka irengere 20 umufirde nabiri yarengere nabiri yarengere so rero mukugu rero igomba mu kazi hika radio yawe uhurikize ke utunge icyo kuhaburwa kandi wagera byagushobera nuje n'ubundi ayirwaro utunga ubuyambi umubaze ko kutukorera komisa mu porogaramu manya amagaragamba verifica inflammatory disease iyo eh, eh, twamara kugamba n'indwara iri gukwata umwanya gw'icyama gw'abakazi akenshi kiri ku rugangi kiri yarwara kagonore yanari yarwara ezi nziku yarwara za kandida yarwara ezi rose kwata muri yabyo myanya conka tyafayo okura gusa nari shi yaraguza yakoma rwagati endwara tiyakira yakoma rwagati ah. yaza gi nayo e, impact yayo inama aha mukazi nayo ene kuba enshonga ya infertility nari ubutazaha ubutatunga mwana nera ngo ko unoshesha ushasha narushasha umunda taino wenu yuned. Yes. Oku pipa pip. Okujwa kwangu nao nari oikano kujashi no kujwa wano terana. Aya shoga ni jero choka na bwe chintu turukwa utrafiyo. Oteka teka ngo shigene ku meburi yo gwi. <laughs> Eh. Eh bila sibwe no gwi. Eh. E chindi ni tani fa ibrodis. Nari bizimba byanyinenda. Eh. E Ituna ne rwara yo ne retwa na chi eh na na cancer asi. Serus. Izikwazi zikwazi omu omunda. Ah. Eh. so kandi akenshi abinji wabura ngu kugira ibizima byo muri nyina ndamanya akenshi araho abata uh, symptoms araho zitakurebeka kandi abinji so kirugira ki kirugira uh, ko umubiri gwe gurutwa gurutwaza uh, ukakamenyesha ko gamo maybe ngo iri muka kebizima bya nyinenda kwa nyinenda na muntu nabasa kutabuka mutashara ubugwiro bwinje bwa nyinenda na muno nuko mutwahura uri munyaka fiber bibisi ebizimba bya nyenenda obwakare bakabageta mune bugwiri bw'abasista ninga shino bugwiri hamwe kugira ngo uwo mukazi warema kuzara azanye nenda yayikorera abana abayo kiri kumanyisa ngo ibizimba bya nyenenda bwiri bwinji ni byija ahabo kugira ngo warema kugikoresha umurimo gwayo kuko mushaho yayayonjire ukubashobora konganya ikiriza iwo hurikize nkushobororeremo obugwire obwo gwenda bwanyinenda nibuza kuhendera buhendera buri kugira ngu hariho ekirikweta savico kansa ninga kansa eyomunywa gwanyinenda aza nyowe naaba ninkushomesa nimba ninkwereka oku waakwerinda kansa y'omunywa gwanyinenda ahabwokuba obugwire obwe bwena oburikuteganisa nyinenda waaba otagirinzire gye okagitebekanisa gye aha muheru emyaka kweriguma neetambura bagyagira ngo n'ubugwire bwa kansa y'umunyarwanda nenda umugebyo ubumanyiso uburi kubasa kukwereka nubasa kwija ku bomwe uwagira ekizibu ekyo twine okuza no mushija okashasha munonga kitwakweta eh, sexual pain twine excessive breeding ningashi okujwa obunonga wabanoza omico twine discipline okugira obusaasi waba noza kandi twine n'omukazi okureka kuza omumico ekitakutabona irregular menstruation okashanga mm-hmm. omukazi omumwaka amanye okuza omumico emirundi ikumi azamu emirundi eshatu ninga omwaka gwena <laughs> arema kuzamu kandi ondiijo agira ekitweta pv breeding ninga shi ekyejiiso ayiha kibanza arikuja ahise ku ikumi n'ebiri arikuja ebyo byona giine obuzaari n'okutuma omuntu yarema kugira enda yaba engumba ekitwakweta infertility omuntu yagira ekizibu ovary insufficiency ekishaho ky'amahuri kyarema kuza amahuri haguma nashoora amahuri agatakuzaara umukazi yayigara enshekye fallopian tubes ihuririkiza ku rugayo na mizigo mushija heri hirya na kugabugana likatika litiza kugana mizigo mushija akata kibasika umushija ayino mushija amize na mushija na azara tchebera tuchebera da spam analysis tshanga tushanga count hichire tshanga umotite hichire tshanga sheperio eriyo konka omukazi arima kugirenda tukiza mm. kuchondoza mm. -hmm tusanga insheki zayigiye konka omu bimwe ebirikukira kuteganisa munonga ebi nakubaasa kubashomesaho erizooba n'akakooko aku turikumanya nka etrichomenas vaginalysis kuturikuba nitukyebera omu laboratory ndikwenda kwerekyeraho erikubaasa kugaho kansa yanyineenda omukazi weena waana oza omu toilet okeyonja kubi akakooko ako okimara kuruga omu toilet okatutwa kakaza omu mukazi ahabwokuba nooreeba ngu obugwire obwe nitubweta opportunity infection kirikumanyisa ngu waaba opportunity chance yokuruaakakokuruga omwanya okarimu kaine obusingye katiine ekizibu mm. hati katambura kaza omu mwanya okukatashemere kuba kakiika omu bukazi ningashi omu vagina fluids ninga in case na no mushija for example na muno mm. muno twana otwari kujoka pampa na gwe karuga omumazi kakija katambira kazomu kachira kata shija yes na gwe kaba akakokwa kahinduka umukazi omubukazi mbikazamu guma no noshesha nikashora kushaka ryoruhago kaza no muri nyinenda nabwe okwezi kuchika umukazi ya nazo michwe kashohora kongaka sigara konka kizimu mm. nikija omukazi yagirenda munonga yagera ende enye zibiri eshatu yena ureba yagana kushoza kushasha munonga ebi yatakushasha yatandira mu infection yayonja kuko buri kabeni kacenderaga aza kakoko ako <clears throat> kariko muri nyinenda ningo mu kamero tembe tubiri nakakira izina tuhakabatize rindi twabandicebera abashomireho ikiturweta <clears throat> swab analysis mm. tureba kakoko kino tembe nakakira konka katizo muri nyinenda ndomuhempaho ni karya kandi ni <laughs> hmm. kandi ni kafa kandi ni karya so hmm. kiri kumanyisa ngu nyinenda eba kasasiro eba toyireti yako eba aho ikafera kandi kashuba karyaho hmm. nyinenda sisikara eba zasisikara aho ko munda icyo nicyo twanditeta e epid eperivic inflammatory disease akaho ka nyinenda kazimba kagwara ubwo ni mu kashuba kazo mu ruhago kajyana uruhago umushinya hmm. wa sitayitisi uburonda n'ingashi burunda ibyo muhago bwanyuma ko onyenende kimara kutunga kizibecho hati itandika kugwanisa aho kubyajigwaza ryarwa ngahe ahero hmm. hati umubiri go muntu gwine chikweta stimulation gukurozinga ikurozinga nyinenda ngo hatakije binde bikataha harone nebinde bikubasa kutaha ebine siku icho twari wangu wazo muto ile tukeyonja ngo kiriko maisaba kazana muhabugwa wazo muto ile oyonja munongo echako nsinga y'uburungi ogenda n'amaizi aza twagamba amaizi n'akasabundo takeba hari eki turikweta ngu ni toilet soap eyo abantu bahindwire bakagihinduramu skin soap wano n'esabundo nyingi zarijo toilet soap konka bene bazigende bazinaaba omubiri bazinaaba nafe zishanga nayikuuta obumwe abakazi bakikora fani bagira no mu kazi konka neyatwira iyo kwita bwa bwoko iyo kwita mu kazi bwo mu gundu harimo dufe ubukoko uburimo kandi bwo kuwanisa bwabo ni ubutata so bwa nyuma bwija buzo muri nyinenda ubugumizamo ubugishisha nyinende ejo kigiretera okugiramu hari aho umwana yanenda kwata buriya bwarubwira bwo kubanza ubwo twayita pid ubwa kabiri ni buha hari uwo twita ahaboko hari umwana ari kwishaka kuba tumurinya inenda umwana kuyaza yashanga hagwire yashanga hatagumire kuyashanga hatagumire yakwataho yayikanaragana umugaza biraza mu mice hari kubara ayo biro makumi ashatu hatangira kuzamo ibiro ibiro e biri mu kaga kimwe wasanga e e yayagire nda biro mu mm. kaga hati ubwo agirenda nizurugamo nizurugamo ondijo akiza kuzoma mice aho kugira ngo nyine nderemo turondo turonda hati eshagame kija acirwo mico igoma netonya netonya netonya ahabo kuba hari ibironda eshagame burakwayo hariya kuko ari kumanya ngo umuntu ya kuko kureba umuntu natutuka na nyine ndarigwe ari kututuka eshagama yaba mukaze nazo mico nanyenze bata bengera aho akwa chena tujene pora pora mbwe nuna na kundu mushomogo ninjana wale bakukwaratirire watu jirangu a umubiri woko kuri umucyo kamwe nubyo bukazokwe ninga byo bushije ashimira kwa rubundi bukoko ninga endenda mubiri ezo ya mbere akantwa akandi kakoko akobaze kutamuka akateganisa amagara g'omuntu ogwe mbwenu hategere ngu akakoko ko kaine amaani kugira ngu koika aha bukazaabo karamara karamara kata amaani g'obwempa oburw'omubiri ningashi endwanisa mm-hmm. ntahirizi nakugira ah. ubugwiro twabwita opportunic infection ni bwija bwanyuma yo gushanga bwahebwa chance icyo kubanza ubwo mu kazi iyo yaza kukutukira nawe wenka hariho ubugwiro bwahikiremo umukazi ashemerwa na naba imirundire no mwizoba n'ubu yakotagire watayirinde nkuko wari kureba umukanywa ko muntu uyomka sheshu kaza kushamba kango takalire eh. utaka utaka ogizemu nuhura simeru yagira ki ga, ahabo kuba amacandi enza hini enzyme ino mugasho hatu hatwi yaguma itine cheri kora hati mm. ya tandika kuhinduka mukindi so nami izi kwa go nye chama nubu wa wakizambona ukirebera arisho rya buri mm. shazi ingo kusabwa kwa sila alisho na haji rich ones haza mu bacara no mu bashija abatasalamu iri ico uri kureba n'umugwiro umwe risike mpango baja ngo mushira tasalamu iri mm-hmm. aho hari umusho mpango w'abakazi umugwiro ngo ni mugantu hinji mm-hmm. nagambire ico muto ire cyonka ko hariho no mushikazi kuterana no iri aza ateyonjiri yaruga kadi yaruga umukasheshe hadi yayikomuka yayikayaruhire yanyama yaza kusimukira shamwenda yatandikiraho nico uri kurebera pawulo akagambira bari banyuma abraham bwagire bwo kushagwa hmm. buri mushinja wenda jashagwa paul yagaragaza ati aho kushagwa no kutashagwa nibishana nibishana ahajya haba ibintu bwiri bwo kweyonje kunga ati biri kushana ahajya ariko na business akarwara akaza kampara akarwara ruhiri na n'abakazi akarwara katambura garamizi gaza kukomuka tigakiri vajai no friends hati gahimbikire sales ba sales hmm. hata gomizi gagari ryo muri ngogwe gahangana na kare kakoko niganwa kaniganwa kugira ki kupenetratinga ah, ahabo kuba n'ibindi ah. bintu bikari kubasa kusurvivingira okay so yes. niko nakwasa tushoboraho konka mwe kimwasa ngo passe pango omukazi hmm. no kweyonja kandi yijuka ngo okweyonja okwa nakwe nikwetaga e, e, kwetaga sabundi nikwetaga mizi hamene sabundi yaba mothers union bari kuchera ah. kwa gisaba cha umwe uri kuja kwani tureba umukazi akana abasabundi kininga bishakaci okuyinjira kaje chama ubwire kuba kwa gwasi okugumizamu ni kuereka nanjera nikwereka ntobugwire kobwe nibasa kuletera nyine ndebizibu no mukaza tonge bizibu hmm. konke bibyona ogine ningo wabigizire aho kusha bundi zakara zatwata nyenda kwabura ngo <clears throat> solution ariho <coughs> ruteda ladies men ubwo mbazi umucyara wena ashimire kuba nagukoresa agwire ninga atagwire kandi ugwire strictly ashimire kuba nagukoresa kumara emyezi ibiri ayagwire pid ninga yazire bizimbo muri yinenda mm. guni ogundi no gweta ruteda rcp utebigwe na ruteda jono pound egyo mbazi eshatu combination ishatu hamwe na RHM tonic yabayinemo twoko twa infection na ija kuba nagikoresa ari kuterekana ucurane bwa mbere kujira nuko waza uwogoje mbazo nogira ki nogishanga nogishanga ah. icyo kongeraho cy'amani igiti cyo mulingo gwa they are herbal medicine konga they are recognized mm. on international standard mm. national drug authority na buri hamwe hona emibazi egi neyikirizibwa nekora namwe nogambira nti egi omu famasi egi omu supermarket kandi eri n'omu clinics zitari zimwe na zimwe nk'omu rukungiri twine clinic eri bagyeeta eco clinic ni clinic y'ekijungu kwonka neeguza emibazi egyo omurimba rara twinemu ankore famasi ni famasi ishatu niziguza emibazi egyo mpa kabare twineyo kashandikare supermarket muhanga aha twineho awa patrick muhanga cosmetic center nayo emibazi egyo nogiraki nogishanga kuko ekikuru munonga emibazi egi kikaba kuza kugikoresa kyereza owo musha ninga gaanira n'omusha omanye ekyogwire konka redizimento turikwetagisa buri redizimento iwe omukyara muntu we redizimento arawambuza bunenyerwa abato ninga muntu we n'akaana kato kaziigwe <clears throat> hata ko bakyayonsa bakajwe gapampa bakuza omu mugyeni kanya amaziga agumu muri pampa hati yaje okayatakaye yataha omu bukazi kagwara yaje ko gakiri gato akaana kakisenyeze ngahi orebanike yagura mu bukazi mm. kakiza kugira gati kati kakiyagura omukazi kashoka yikwata omukanywa hati katukutunga ekikota orro candidiasis hati kajarana kandideyangahi ey'omukanywa kakikwata misho maisho kimukakagwira misho ahabwe ekizibu kiri kyaruga omu mazi kikaza omukazi mm. hati nore kyagira ki so na eh, ebimwe ni shaba abacara kitakija kubeera kizibu muhara waawe yakura akashanga obugwiro bwayini ninga obwamuzibira kuzaara yabutungira obwabira omugyeni n'omufaka otagizire ki otamufiirwe mm. okwongyera ahari ekyo nyenda kuhabura abakyara kuba nagaba ekikweta ngu cervical cancer eri izooba omwaka enkumi ibiri ikumi na mushanju mm. research ekaba neetwereka ngu omu uganda abakazi igana abariko rakuzamura ku hospital is e, eh, e eh, national referral hospital so abine capacity yo kugira ki yo kuzayo sake percent ni bashangwa bine shabe kweta saviko kansa ni yeje itrugamba saviko kansa tini kiri kujigwaza kwiya ibindi yo ni ingamba ikino kigwaza kukigwaza no kushambana munonga okushambara munonga nibwe ku kiri kumanyisangu n'okuteerana n'omushiino waaba abantu tibakumanya rukiga okushambara nikimanyisa okuteerana mm, n'omushiija so nomuyakuba ry owaawe abakigo beeta okuubirizi nawe naaba purobulemu mm. yokureegeraki savio kansa aruko omu rusaaki yeitu ekatwereka one time tukashanga omushiija owabiraye n'abakazi batanu boona biisigwe ki savio kansa ekibiisire kiri ekyo kugira ngu ubuhangwa bweye akaba nagenda akwata munyarwanya inenda hata tukwata munyarwanya inenda nyinenda gezeho kugira ki kugwana hata yihiramo ki okuzimba ehira abatungire ki sabiho kansa Achi uramuyisanga mwene bashaka bakendeza mikorere Achi <laughs> ndagambira echo nobundi abashija binji ebimwe barabikora omugutamanya yes ahabo butabishobora ico kureberaho nticyakwevaringa muno nko mu biburi ahabwokuba itize nicyo kitabo kirijeno cyabingi bakumanya mm. kandi azo mukorani bwi nibishobera kimwe hamwe nibijya kumuze bibuzo bingi <laughs> konka biburi abarebe shura yikumi n'ibiri nishobora wecu mm. eri kugira ngo buri mukazi wena ari baziri aryama rebiro makumi ana atakaheri nenaki namushije nkoku aba arugire omumicu ekishara ashemeri kumara ebiro mushanju atakateereine n'omushaija therefore iwe omushikazi arikuruga omu micwe okateerana n'omushaija nyine enda etakeeteekateekire nikimwe kiribaasa kureetera kugira kansi ya nyinenda ahabwokuba nitumanya scientifically omukazi ku arikuba naaza omu micwe nyine enda ngwemeza hihi i remera mm. so kweli ku remera yaba neza kwiringa contractinga yaba itatungiye cyangwa se igakonsivinga iriya ishagamiye ikaguma igakorotinga mm. hadeke barishobora hatugiye intafiyaringa naho abakaziringi niho bari kwiyigakiza na muntu muntu aba nanayongera akagambeki abona azajya kugira ngo no kugira ngo n'umusilamu mm. banabi abinja bundi kumanya bona teenagers zo mukazongo mbwenu n'abashinja bomure ngo hati kintu ari kugumisiriza mukazi ariko rara nawe kuza ku maresande eh. hata chimara kandi yamuza uyamuzaho ushanga umukazi yazo mico ku maresande ibiri ayiyongera kaba nakibwine utomete babiri umukazi ayine kisibu nenda kubwo kimugambira ngo hatagwa cyo takurekamo byari mu mushinja katasonje umukazi umukazi kugira ngo kugira ngo atasembije mu kazi nobwe mfa ngo kufa ngo eh. okufa no kutasembije mu kazi byana ibyashi nibishana nibishana bwe nabibabura abashija washango yino mukazi nkobwe muyambi umusasira abo buhati yakugira kansa usigare nobonabona naki nefuzi kandi niwo mucara ntabwo wamenyesha kugamba nabo musasirani mushomesane egyo nikira kutabura ndi umukazi ningo mushija yaba ine kizibu kiri kwaterana n'ishonga ze za nyinenda aije n'umushinja we tumanyire utukoze nkine example umukazi akagira umukazi umushinja akagira umukazi ndijo ibintu tubona umugore abaza twatwante example nitumanya baturikize abamwe niryo bintu umushinja yambwira umushinja kuyara ryamushobera yazo wabo yayo mutowe ya mureta mwene umutowe we yenda kore samani gwo buto hati fayinari ntiwembereye ndagurira ki kase yanjye n'iyenda kuko nubwo hanyuma yo kumushomesera ati eh, nkaza gawe kahendaga ryashyi kaho mazima hmm. mbene banywane banje ntabwo ntatanzeho ikiziba abashija nuhura abagwana kwa radivate kwa mani gecisha mani gecisha mani gecisha umuntu wajya kubiha ngo ayinu